के तूप के खोची हाँ हाँ के तूप के खोची प्यार मोरा समाची प्यार मोरा समाची पागल बनी प्यारी में चल जाई राची पागल बनी प्यारी में चल जाई बिराची दिलहरा झुकता दिशा समाची दिलहरा झुकता दि दिलू छोड़ी तू जर दिलू प्यार हो बन गईल घाव अब तो दिल के दरार हो जतारू तू ससुरा ना मुहे देखई हो अब हमारा खातिर ना तू लोरावा बहई हो अब हमारा खातिर ना तू लोरावा बहई हो लागता कि अब मोरा जान नहीं जान लागोता कि अब मोरा जान नहीं बाजी दिलहवा प मोरा झुकता हरी समाची प्यार परी मोरा झुकता हरी समाची झुकता दोसर तो बदल गई वे तहना देखो तो नी प्यार तो से कोहरी लेके तहना अजनबी अभिषेक के दे देलू धोखा रवि राज से खेललू तू खिली अनोखा टिंकू से खेललू तू खिली अनोखा तोहार के अब हम कैसे की जाची अब हम कैसे की जाँची दिलावा पमरा झुकतारी समाछी प्यार पर मोरा झुकतारी समा